¿Acaso los Reebok Bluetooth son los zapatos más rebeldes? Vamos a ver. En diciembre de 1996 salió el primer zapato de Allen Iverson el Reebok Question Blue Toe. Este zapato fue una de las primeras zapatillas deportivas que obviamente lucía detalles inspirados por el Jordan 11. Con su piel brillosa, suela azul clara y un corte de piel parecido al corte de piel en el charol de los Jordan 11. Para entender por qué este zapato es el más rebelde, no solo hay que fijarse en la popularidad de este zapato en una era que fue totalmente dominada por el Jordan 11, 12 y 13, pero también deberíamos tomar nota del impacto que tuvo Allen Iverson en la cultura popular y en la revolución que él empezó en la NBA. Así es, Allen Iverson no solo revolucionó su juego con su gran talento y con su fabuloso crossover. Allen Iverson fue uno de los jugadores más notables en la historia de la NBA y compartió su calidad humana de forma abierta y completa con los aficionados del deporte. Sus pantalones guangos, sus trenzas, sus tatuajes y su manera fuerte, apasionada y honesta de hablar estaban 100% en contra de la imagen cultivada que imponía la NBA en sus jugadores. Iverson sufrió racismo y discriminación por traer su calidad humana al deporte y por su manera de expresarse adentro y afuera de la cancha. A un punto, la NBA instituye reglas de vestuario con el único propósito de que los otros jugadores no sigan el ejemplo de Iverson y muestren estas mismas modas en público. Ha sido reportado que el odio a Iverson motivó a varios árbitros de la NBA a no oficiar faltas a favor de Iverson solo porque les caía mal. Muchos de los empresarios de la NBA odiaban a Allen Iverson, pero el pegue de Allen Iverson estaban los aficionados jóvenes que conectaban con su manera de ser y con su personalidad. Iverson efectivamente inicia un choque entre el mundo del hip hop y el mundo del baloncesto. Un golpazo que eventualmente forma la cultura de la NBA que conocemos hoy. Una cultura que presta todo lo que puede del hip hop para crecer el deporte alrededor del mundo. Sin duda la conexión entre el baloncesto y la cultura de hip hop no existiría si no fuera por el talento, pasión y carisma que Allen Iverson le inyectó a la NBA. Y es de esta misma manera en que estos tenis cuentan esa historia en su forma, sus rasgos y sus colores. Y es por eso que los Reebok Question Blue son sin duda alguna los zapatos más rebeldes. side, side,